हेलो मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है अर्ली एज ग्रेइंग ओके अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं अगर आपकी उम्र थर्टी से कम है अगर आपके बीस पच्चीस साल में या पंद्रह बीस साल में आपके बाल वाइट होना चालू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वह आदमी हो या औरत चाहे लड़का हो या लड़की ये इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा एंड तक और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन नीचे दिया हुआ है उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे जब भी न्यू वीडियोस आए तो आपको फर्स्ट से नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो मैं इसमें आपको बताऊंगा एल्ट्रिक्स के ऊपर ये एल्ट्रिक्स फाइव सॉल्यूशन है इसमें मेलिडन है और ये आपको अर्ली एज रेंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बाल वाइट हो रहे हैं तो इसको ज़रूर लगाएगा अगर हाँ एक चीज़ मैं पहले बता दूँ अर्ली एज ग्रेइंग होती क्या है तो ये बहुत सारे रीज़न के कारण हमारे बाल अर्ली एज में ग्रे होने लगते हैं लाइक आपकी बॉडी में कॉपर की कमी हो रही हो आपकी बॉडी में कैल्शियम पेंटिथ्रेट की कमी हो रही हो या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या आपको थायरॉइड ग्लैंड प्रॉब्लम हो या पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम हो या आपको <coughs> इसमें थायरॉइड पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया और इन सब में कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको तो ये आपको अर्ली एज ग्रेइंग देगा या आप अगर स्मोकर हैं आप बहुत सारे स्मोकिंग करते हैं तो आपके हेयर फॉल हेयर फॉलिकल आपके जल्दी से ग्रे होना चालू हो सकते हैं हेयर फॉलिकल हेयर बल्ब को जो कलर देता है वो हमारे होते हैं मेलेनोसाइट वो एक पिगमेंट बनाते हैं मेलेन पिगमेंट वो मेलेनोसाइट से केराटिनोसाइट में जाते हैं केराटिनोसाइट हेयर फॉलिकल में होता है तो वो क्या करता है melanocyte is a factory thirty two जर्मिनेटी सेल के बीच में एक मेलेनोसाइट होता है जो मेलेन पिगमेंट बनाता है अभी क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है कोई भी कमी हो रही होती है या किसी भी कारण से अगर मेलेनोसाइट का प्रोडक्शन कम हो गया है तो आपकी बॉडी में प्रोडक्शन कम हो चुका है अभी आप क्या करोगे प्रोडक्शन कम हो गया है तो वहाँ पे आपके बाल वाइट होना चालू हो जाएंगे अभी बाल वाइट होना चालू होंगे धीरे धीरे धीरे वो वाइटनेस ग्रेनेस बढ़ती जाएगी और वो पूरे ओवरऑल आपके ग्रे हो जाएंगे आप बूढ़े से दिखने लगोगे ये तो चलो ठीक है अगर आप बूढ़े से दिखने लगे कोई बात नहीं आपके हेयर आपके वाइट हो गए बट आप इसको डाई करके कंप्लीट आप उसको छुपा सकते हो बहुत लोग कहते हैं ओके ठीक है बाल वाइट हुए तो क्या हुआ मैम डाई कर लेंगे हम ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे भाई लगा लोगे ठीक है बट अगर दाढ़ी आपकी वाइट होगी तो क्या करोगे आईब्रो आपकी वाइट होगी तो क्या करोगे तो इसके लिए मैं आपके लिए सोल्यूशन लाया हूँ अल्ट्रिक्स अल्ट्रिक्स सोल्यूशन आपको लगाना है इसमें क्या क्या है इसमें एक्टिव इंग्रीडियंट जो है वो है मेलिटेन ओके तो मेलिटेन क्या करता है मेलिटेन इसमें जी एल टू हंड्रेड है ये मिलन साइड को स्टिमुलेट करता है हेयर मिलन पिगमेंट बनाने के लिए अभी क्या होगा इसमें जैसे जब स्टिमुलेट करेगा मिलेन पिगमेंट बनाने के लिए तो साइड से जो पिगमेंट बनेंगे वो साइड में जाके वहाँ पर उसको कलर देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देगा आपको इसको तीन से चार महीने मिनिमम लगाना है ऐसा नहीं कि ये डाई नहीं है आपने लगाया और अगले दिन आपके बाल काल ऐसा नहीं होता है हाँ, और साथ ही साथ याद रखिएगा ये ऐसा नहीं है कि 100 परसेंट वर्क करेगा आपने लगाया और एकदम बाल वाइट हो जाएंगे ये फर्दर ग्रेइंग को भी स्टॉप करेगा फॉर एग्जांपल आपके अगर 50 बाल वाइट है तो ये उसको फर्दर ग्रेइंग और बाल वाइट होने से रोकेगा पहले तो फिर धीरे धीरे आपके नेचुरल कलर उसमें तो अब मैं आपको बताऊँगा उसको यूज़ कैसे करना है ओके तो ये इस टाइप की बॉटल आती है सिक्सटी एम की बॉटल है सिक्सटी एम की बॉटल की कॉस्ट है तेरह सौ sixty one thirteen hundred sixty one rupees की सिक्सटी एम की बॉटल है अगर आप एक एम एल डेली लगाते हैं तो ये आपके दो महीने चलेगा तो तेरह सौ रुपये का आपका दो महीने का ये कोर्स है टू मंथ्स का आपका ये एलेक्ट्रिक्स का कोर्स है इसको आपको जस्ट ओपन करना है इसमें दो चीज़ें आती हैं एक आता है ड्रॉपर और एक आता है स्प्रे तो अभी आप अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल घने हैं या इसको आप स्प्रे प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रहे याद रखिए इसको आपको रूट में लगाना है हेयर रूट में पहुँचना चाहिए बालों की शाफ में नहीं लगाना ये हेयर डाई नहीं है कि आपने लिया और शाफ में क्लियर किया और मसाज किया सोचा कि बाल काले रहेंगे ऐसा नहीं होगा ये आपको रूट ये अंदर से बाल काले करेगा ये ऊपर से बाल काले नहीं करेगा तो अगर आपके बहुत बड़े बड़े बाल हैं लाइक मेरे तरह के बाल हैं तो इसको जस्ट एक ऐसा डालिएगा अंदर नहीं जा रहा है ऐसा छेद कर देना इसमें और फिर ऐसा इसको डाल के ड्रॉपर से आप इसको निकाल सकते हो उसमें आ जाएगा वन एम लेना है और जस्ट अप्लाई करना है ऐसे से ड्रॉप करके और उसको मसाज करना है मैं भी ड्राई और मैं इसको डालूंगा नहीं बालों में इसको रात में डाल के रात भर छोड़ना है ठीक है क्योंकि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ मेरे हेयर थोड़े वैसे ही मैसी हो रहे हैं तो और ख़राब हो जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी इसको डाल के मुझे क्लिनिक पर बैठना है और और और, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये स्प्रे है स्प्रे को डालिएगा इससे ऐसे डालिएगा उसको करके ऐसे बंद कर दीजिएगा और इसको आपको क्या करना स्प्रे करना है तो फाइव टाइम अगर आप स्प्रे करते हैं one two three four five ऐसे डायरेक्शन में स्प्रे करेंगे तो वन एम निकलेगा फाइव टाइम स्प्रे करने में कैलकुलेटेड अमाउंट वन एम निकलेगा ये साठ दिन सिक्सटी डे सिक्सटी एम है तो साठ दिन चलेगा तेरह सौ sixty one thirteen sixty one का ये बॉटल आती है दो महीने चलेगी आपको दो या तीन बॉटल यूज़ करना पड़ सकती है और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके साथ आप ऑप्टिक्रो टैबलेट ज़रूर लीजिएगा इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था ऑप्टिक्रो के ऊपर बिकॉज में कैल्शियम पेंटोथ्रेट भी है कॉपर भी सब कुछ है पायोटिन भी है तो आपके बालों को हेल्दी करेगा और जो भी न्यूट्रिशन डेफिशियंसी हो रही है उसको भी पूरा करेगा देखिए ये ओवरऑल हमें घेर के ट्रीटमेंट करना है अकेले एक ट्रीटमेंट से नहीं होगा तो एल्ट्रिक्स को आपको लगाइएगा और एक बहुत अच्छा एक है T five T five T five T ये तो सबसे बेस्ट है ये इसकी प्राइस है एट थाउजेंड रुपीज़ ये ग्रे हेयर ग्रेइंग के लिए है ये भी सिक्सटी एम है ये भी दो महीने चलेगा और बट ये बहुत कॉस्टली है एट थाउजेंड है तो मैं आपको इसको बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर इसको आई डोंट थिंक कि उनको पसंद आएगा क्योंकि बहुत महंगा है अभी फटफट मैं डालना चालू जाएंगे कि बहुत महंगा बता दी बहुत महंगा बता दी तो आप इसको मत देखो टी फाइव को आप मत लो कोई ज़रूरत नहीं है ये थोड़ा कॉस्टली है अगर आपकी इच्छा हो तो लेस कॉमिक में जाके ले सकते हो बट uh, आप एल्ट्रिस पर जाकर ध्यान डाल दो बिकॉज सस्ता है आप लोगों के लिए तो अगर कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा अगर मैं आप मैसेज को रिप्लाई नहीं कर हूँ और मेरे से बहुत ज़्यादा अर्जेंट आपको कोई डिस्कशन करना है या पूछना है मेरे आ, कोई भी आपके ट्रीटमेंट के रिलेटेड तो मेरी किसी भी पिक्चर में जाएगा मेरी कोई भी फोटो में क्लिक करेगा और वहाँ पर उसमें कमेंट कर दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन ये है मैं नोटिफिकेशन में देखूंगा ओके मुझे फर्स्ट दिख जाएगा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन मैं वहीं के वहीं रिप्लाई कर दूँगा वो मुझे थोड़ा ईजी लगता है कि नोटिफिकेशन में जाओ वहीं के वहीं रिप्लाई करते जाओ तो फटफट फट ईजी हो जाता है वरना एक ही मैसेज खोलना वो बहुत थोड़ा टीडियस करके मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाता हूँ तो अगर आपको बहुत बहुत अर्जेंट है तो मुझे फोटो में मैसेज कर दीजिए और कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब भी मैं देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा इसको आप बाय कर सकते हो W W W dot dot com में वहाँ पर सी अवेलेबल नहीं है तो आपको आपको वहाँ पर पे पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा credit card debit card net banking paper PayPal शायद नहीं है वहाँ पे पेटीएम हाँ, है पेटीएम के थ्रू कर सकते हो या आप ऑनलाइन कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा या आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा ये एलम्बिक एलम्बिक कंपनी का है आप अक्रॉस इंडिया इसको आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे देख सकते हो अगर नहीं मिलता तो ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो और हाँ बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि लेस्कोमिंग वाले two hundred rupees courier charge लेते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ये फ्लैट कोरियर चार्जेस है ये फिक्स कूरिंग चार्जेस है आप चाहे सौ रुपये का प्रोडक्ट लो या आप दस हज़ार का प्रोडक्ट लो आपको सिर्फ दो सौ रुपये ही पे करना है वो भी कोरियर कंपनी वाले चार्ज करते हैं फ्लैट है तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि वेट वाइज हो कि आपको एक चीज़ पे लगा फिर दूसरे पे और लगा तो दो सौ रुपये कोई इतना कॉस्टली नहीं है क्रॉस इंडिया भेजना पड़ता है और ये फ्लैट चार्जेस है मिनिमम इतना चार्जेस है मैं इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं लगता तो आप अगर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो भी आपको दो सौ देना है अगर आप कम शॉपिंग करते हो तो भी आपको दो सौ देना है तो आप देख लो आपको क्या पसंद है और एल्स आप मेडिकल स्टोर पर जाके भी ले सकते हो तो state you with me doctor Arvind Gupta इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत स्लो सब्सक्राइबर चल रहे हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक पे ट्विटर पे सब जगह फॉलो कीजिए